Геш, ты чего вопишь так сильно? Эй, эй, эй! У нас э, бульон для рыбы стоит, закипает. Сейчас я Гешке сварю вот этот вот кусочек рыбки. Геш, что все настолько настолько плохо все, что ты так ругаешься? Геш! Муся! Чуть-чуть потерпи, и все будет хорошо, ладно? Да? Рыбонька? Пойдем. Эпилог. Ты сытый, счастливый, довольный кот? Ты больше не кричишь, не ругаешься? Нет? Нет, нет. Да, да, ну ладно. Давай, спи.